قصيدة أشتاق إليك للشاعرة دكتورة أمل العربي أشتاق إليك أشتاق إليك ولما لا يشدني الشوق والحنين إليك أشتاق إليك ولما لا يشدني الشوق والحنين إليك وتبحث عنك وتبحث عنك في الدروب والطرقات عيني وتبحث عنك في الدروب والطرقات عيني فكيف فكيف أشتاق إليك وأنت تسكن في دمي فكيف أشتاق إليك وأنت تسكن في دمي وكيف لا أحبك وأنت نبضي فكيف لا أشتاق إليك وأنت تسكن في دمي وكيف لا أحبك وأنت نبضي وكيف لا أعشقك وأنت منبع حبي وكيف لا أعشقك وأنت منبع حبي واسمك واسمك منكوش على كفي فكيف لا أعشقك وأنت منبع حبي واسمك منكوش على كفي وصورتك مزروعة في جنف جفني وصورتك مزروعة في جفني كيف ينكسر مجدافي كيف ينكسر مجدافي وأنت أشرعتي كيف ينكسر مجدافي وأنت أشرعتي كيف تغرق سفينتي كيف تغرق سفينتي وأنت مرسى الصبابة في صدري كيف يخيم الحزن على قلبي كيف يخيم الحزن على قلبي وأنت موطني فرحي كيف يسكن الصمت كيف يسكنني الصمت وأنت صدى صوتي كيف يسكنني الصمت وأنت صدى صوتي كيف يكون ظمئي كيف يكون ظمئي وأنت نهر الهوى الذي يمر في وطني كيف يكون ظمئي وأنت نهر الهوى الذي يمر في وطني كيف أتألم كيف أتألم وأنت دواء وجدي كيف أعيش في الظلام وأنت وضمات النور التي ينهمر بضوئها؟ على ليل العاشقين وليلي كيف أعيش في الظلام وأنت وضمة النور الذي انهمرت بضوئها على ليل العاشقين وليلي وأنت شلال العشق وأنت شلال العشق التي تنفجر منها أنهرة الحب وأنت شلال العشق الذي تنفجر منها أنهار الحب في روافد أرضي وأنت فارس الأحلام وأنت فارس الأحلام الذي يهزم بسيفه وجعي وأنت فارس الأحلام الذي يهزم بسيفه وجعي وتحملني على سهوة جوادك وتحملني على سهوة جوادك لمملكة وصلك مملكته فيها قصر مبني من الورد والريحان مملكة بها به بها قصر مبني من الورد والريحان وتسكن به طيور السلام فهل تسمع فهل تسمع هذيان عشقي فهل تسمع هذيان عشقي مع تحيات دكتورة أمل